अगर कोई प्रेमी सुन रहा हो तो शाम की कृपा किसे कहते हैं कल मैंने बताया था कि कल यात्रा में एक बच्चा मिला तेईस साल का जिसने बताया कि उसके शरीर में 723 तेईस पथरी स्टोन थे डॉक्टरों ने छः महीने का टाइम बता दिया और कहा एक बार खड़े हो जाओ भैया एक बार इस बच्चे ने बताया तेईस साल की इसकी उम्र एक बेटा जिसके और छह महीने की टाइम दे दी डॉक्टर ने एक हार्ट अटैक हो गया उन पथरियों के कारण किसी व्यापारी ने कहा कि उदास क्यों रहता है सिर्फ इतना ही कहा कि जीवन से हार गया और उसने कहा कि तू जीवन से हार गया तो एक दरवाजा है जहां पर हारे को जीत मिलती है खाटू वाले श्याम बाबा के पास चला जा इसने बताया कि 18 सितंबर के पहले बाबा को नहीं जानता था और किसी तरह बाबा के पास पहुंचा और जब भयानक दर्द रोज झेलता था वहां से आने के बाद जब दर्द नहीं हुआ तो सारा चेकअप कराया दोबारा बॉडी का और डॉक्टर पागल हो गए 723 पथरी दुनिया एक पथरी का टुकड़ा लेकर बरसों परेशान रहती है तुड़वाती है मशीनों से इस बच्चे की पूरी बॉडी में 723 पथरियां थी लेकिन खाटू वाले श्याम के दरबार में आ जाकर इसने अपने दिल से क्या कहा कि बाबा ने इतनी जल्दी सुन लिया और वहां से आने के बाद में चंद दिनों के अंदर में डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट देखी तो पागल हो गए 723 की 23 पथरिया कहीं भी नहीं थी पूरे बॉडी के अंदर में और जो हार्ट अटैक उन पथरियों के कारण डॉक्टर ने कहा कि आर्टरी ब्लॉक हो गई है जब उसका चेकअप कराया गया तो कोई आर्टरी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेट नहीं था शाम जब कृपा करता है ना तो सर्वस्व लुटा देता है प्रेमियों बस सिर्फ एक निश्चल भाव से जाकर कहने की दरकार है बाबा सब जगह से खत्म हो गया बस आखिरी दरवाजा तेरा आया हूं किसी ने कहा कि तेरा दरवाजा आखिरी है अगर वो सच कहता है तो तू दिखा दे तेरा चमत्कार और बाबा ने चमत्कार दिखाया जो कभी नहीं गए खाटू उनसे मैं इस बच्चे को देखकर अगर आपका विश्वास जगे तो खाटू चले जाना जो काम दुनिया में कहीं नहीं बन रहा है वो श्याम के दरबार में जरूर बन जाएगा ये मेरा विश्वास है और सच्चे दरबार की आइए